Leo nitaelekeza namna ya kutengeneza zile low content book ambazo unaweza ukaziuza Amazon. Kumbuka Amazon KDP huwa vinauzwa vitabu vya aina tofauti tofauti vikiwepo vya low content book na high content book. Tunaposema low content book tunamaanisha vile vitabu ambavyo ukiangalia peji ya kwanza inakuwa inafanana na peji ya pili na peji ya tatu mpaka mwisho, peji zote zinafanana. Mfano wake inaweza ikawa notebook, inaweza ikawa um, mm, journal book, logbook, vile vi, vi, vi, vitabu vile ambavyo content zake zinakuwa zinafanana, ndo tunaviita low content book au karata au kitabu tu ambacho kina mistari tu peke yake. Yes, hicho ndo nitaelekeza kwa leo, namna ya kuandaa vitabu vya namna hiyo. High content book ni vile vitabu vingine ambavyo vinakuwa vina content nyingi tofauti tofauti, kama kitabu ambacho kina chapter moja hadi ngapi, na vinakuwaga na peji at least arobaini mpaka kuanzia arobaini na kuendelea, lakini low content book nitaelezea tutatengeneza kulingana na page ambazo zinatakiwa na procedure zote. Kwa kuanza, unaingia waweza uka, website yetu inaitwa KDP amazon.com. Ukiingia KDP amazon.com uta itakupeleka hapa sehemu ya kupublish sasa Amazon unaweza ukapublishi, kuna Kindle book. Hivi ni vile vitabu ambavyo vinaweza kusoma online. Mfano umeposti, umepublish kitabu chako, unataka kisomwe kule kule online, mtu anakinunua anakisoma pale pale, wana wana nani, wana vifaa vyao kwa ajili ya kusomea. Paperback ndo kitabu ambacho huwa kinaprintiwa, kikiprintiwa aa, ah, kikisha printiwa, huyo mtu aliyekinunua anatumiwa, yaani mtu ananunua kitabu anakilipia, akisha kilipia wenyewe Amazon wanakiprinti, wakiprinti wanamtumia hicho kitabu. Sasa kwa leo nitafundisha namna ya kuandaa paperback lakini za low content book. hmm. Sasa namna ya kuziandaa kuna namna mbili. Nitaelezea namna nyepesi ambayo hizi content unazidownload tu mtandaoni. Ukisha zidownload unazitengenezea cover. tengeneza cover unaipublish tu Amazon, inakuwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Sasa <clears throat> kitu cha kuanza nacho, tuanze sehemu ambapo tunaweza kupata hiyo hizo low content. Sehemu ya kwanza ambayo inapatikana kirahisi inaitwa booksbot.io booksbot.io wewe tuweke hapo booksbot.io tuki tusearch hapa, one itakavyokuja. unaweza ukasechi Google ikaja. Ukisha ukisha search hapo kwenye booksbot.io okay, unakuja hapa kwenye resources utachagua interior wizard. Ukisha click interior wizard zitakuja zile interior za vitabu. Nikisema interior za vitabu namaanisha zile peji za ndani za vitabu. Ukiangalia hapa kuna hizi ni listi ya hizo hizo low content book. Ukiangalia hapa kuna jano kuna music sheet, kuna monthly to do list, si online tracker yani vitu vingi vlogbook vyote vinakuwepo hapa kwenye hapa kwenye nani hii books bot. Sasa hapa kuna neno inaitwa no bleed na bleed. Bleed anamaanisha ukiangalia kitabu au karatasi, hii mistari inakuwa imefika hadi mwisho kabisa kwenye kona, yaani imekava pembe zote za kona, alafu na no bleed inakuwa imeacha nafasi, yaani mistari ipo katikati, kuna nafasi pembeni imebaki. Lakini hapa sisi mara nyingi napenda kutumia no bleed, kwa sababu notebook nyingi zinakuaga katika mfumo huo. Hapa unaangalia size ya size ya hiyo hicho kitabu ambacho unataka kutengeneza size ya hiyo notebook. Let's say umechagua kutengeneza logbook au chochote kile ambacho unaona kwamba hiki naweza nikakitengeneza au ukataka ukitengeneze wewe mwenyewe. Mara nyingi mimi natumiaga size ya 5.5 kwa 8.5. Unaweza ukatumia size yoyote. Page count page count unashauriwa utumie kuanzia page mia na kumi mpaka mia na ishirini. Kwa sababu gani? Kwa sababu peji nyingi zikiwa karatasi zikiwa nyingi zinapendwa zaidi, kwa sababu ni mtu ataweza kukitumia au kuitumia hiyo hiyo <clears throat> hiyo notebook yake kwa muda mrefu. ko unaweza ukatumia mia na kumi, mia ishirini, nitatumia mia na ishirini mm. Then unakuja sasa kwenye nani yako kwenye hizi list ya kitu ambacho unataka unaload unaweza uka nani graph paper unaweza uka nani chochote kile unachagua tu wewe mwenyewe kulingana na unavyotaka iwe sasa ili tufanye ili tu kwa sababu ni mazoezi angoa tuanze na hii jana book na kliki hapa ukikliki una download itakwambia please wait itakuletea karatasi hizi au nyingine inaweza ikadownload moja kwa moja, ila mimi nimeiseti inanionyesha kwanza hiyo PDF itakavyoonekana. Baada hapo na click hapa download, nikisha download isave kwenye kompyuta yangu jana paperback subiri kidogo jana book hapa natakiwa ni seti 5.5 kwa 8.5 eh hapa jana book 5.5 kwa 8.5 page 120 na download niki download ndio hii hapa itakuja hivi kisha nani unaweza ukadownload kwenye nani yako ukasevu kwenye kompyuta yako Either unaweza ukaamua kutumia simu iya, ukitumia kompyuta ndo inakuwa ni vyema zaidi, kwa sababu unakuwa ni ni rahisi ku, ku kufanya mambo yako, unakuwa na uwanja mkubwa wa kufanyia mambo yako. Sasa baada ya kudownload hiyo tayari tusha download hiyo, hicho ni kitabu chetu tayari tumekidownload. Kitu kinachofuata tuna tunaenda kuupload hicho kitabu tulicho kidownload tunaenda ukiupload Amazon Amazon tunaenda huko tuna kwenye nimekwambia kitu ambacho kinaenda kuprintiwa tutaupload tuta hapa kwenye paperback una click hapo paperback Sasa unatakiwa ujaze hizi information. Language ya kitabu ni English kwa sababu ni log, ni journal book. <coughs> book title mara nyingi huwa unashauriwa, kwa sababu unashauriwa utengeneze kama ni vitabu, upload vitabu vingi sana. Unaweza ukaupload hata elfu moja hata mia moja au mia ngapi. Sasa ili upate topic nyingi nyingi, unaweza ukawa una specify, mfano ukaamua utengeneze kwamba eh, unaweza ukaamua utengeneze kwamba Jona book for children au au for mothers for teacher Father's Day. for everything, yani unaweza ukatengeneza topic tofauti tofauti tofauti tofauti tofauti tofauti mpaka pale utakapoona kwamba zinakutosha, ila unatakiwa uspecify ili iwe rahisi. Mfano, mtu amekuja kununua hiyo hiyo hiyo notebook, mfano ikitokea anataka kumnunulia mtu zawadi, anakuja ananunua notebook anaweza akakuta labda ukaweka title yako, mfano kama ni notebook for, for girl for girlfriend for your love, vyovyote vile ambavyo unaona unaweza kufanyaje kutengeneza. Sasa kwa sisi nani yetu tuweke let's say Jana book Jana book for girls subtitle any option add series details Here unaacha hivyo hivyo edition number unaacha hivyo hivyo. Uh, ah, aidha unaweza ukaweka jina lako, kwa sababu hii unashauriwa, mfano unaweza ukaweka jina lolote, pen name wanaita pen name. Pen name ni kama ni jina jina lako lingine ambalo, yani jina ambalo limeficha jina lako halisi. Kwa hiyo unashauriwa utumie hilo jina kwa ambao hawapendi kutumia majina yao halisi, wanashauriwa watumie hayo majina mfano naweza nikatumia kwa sababu hii nime ni journal book for girls naweza nikatumia jina la kike let's say nikatumia Irene Irene James contributor hapa ni labda umesaidiana na mtu mwingine description. Hapa unatakiwa weke maelezo mengi mengi kuhusu hiyo hiyo hiyo notebook yako. Unaweza kaandika journal book book gift for girls au Christmas gift for girls au kujuu kwa sababu hiki ni kipindi cha sikukuu, unaweza uka, ukaweka janbook gift au unaweza ukaweka holiday gift for girls, holiday gift for girls. Hiki ni kipindi cha sikukuu, watu wengi wananunua zawadi zawadi, unaweza ukatumia huo mfano hapa kwenye publishing light, kwa sababu hii umeidownload kwenye public domain unaweza ukaweka this is public domain work kwenye keyword. Hapa kwenye keyword unaweka zile yale maneno ambayo mtu amehitaji, mfano ameingia Amazon anatafuta kitu cha kununua, anataka anunue notebook. Kuna maneno yale ambayo ataandika ili asearch hiyo notebook au journal book. Unaweza ukaandika journal <clears throat> okay. Jennifer Girl. Christmas gift orange gift holiday unaandika tu yale maneno, unaweza ukaandika sentensi ndefu au fupi. Yes. Notebook tracker logbook. Baadaye nitafundisha namna ya kupata hizi keyword. Kuna njia nyingine ya kuzipata, njia ndefu sasa nikielezea hapa itachukua muda sana. Logbook tracker naweza ukaandika children children logbook etc. Baada hapo <clears throat> una hapo tushaweka title, description, keyword. Tunaenda kwenye categories. Kwenye categories hapa tunaangalia hiki kitabu ambacho tunataka kukipublish kipo katika kategori gani. Lazima uchague kategori ili mtu anapokuja kusearch pale kusearch pale Amazon atakutana labda ataenda kwenye kategori fulani unakutana na kitabu chako. Namna nzuri ya kupata category, unaweza ukarudi huku kwenye booksbot.io. Um, yes unaweza ukaweka ukaenda kwenye booksbot.io hapa resources utaona KDP category finder. Sisi hapa tuna tuna tuna upload tulichokitengeneza njano notebook, unaandika hapo then itakuletea sehemu ambapo unaweza ukapata kwenye category, mfano anakwambia hapa Dali Zenjano lateral collection, Dali Zenjano. Unakuja hapa lateral collection, Dali Zenjano, save. Hapa unaruhusiwa kuweka kategori mbili, nyingine aliyotwambia non fiction, juvenile fiction, journal writing. Unaruhusiwa kuweka kategori mbili tu, juvenile fiction books unaweza ukachagua kulingana na labda books and libraries kitu kama hicho au nitaweka general hapa yani niondoe hii naweka general save baada ya hapo does your book classify of this this is low content kwa hiyo utakliki hapa kwenye low content book does your contain language situation in upload hapana then baada hapo uta click save and continue ukisha save itakupeleka kwenye stage nyingine ya ya paperback content. Hapa sasa ndo una kuwa una, una upload zile content za una upload sasa kile kitabu chako. Aa, ah, kwenye kuupload ah, kwenye leo content book huwa hatuhitaji kuwa na nini na hii e ISBN. Hizi ni identification number, kirefu chake inaitwa, ila hatuhitaji hizi ISBN. Kwa hiyo unaacha hivyo hivyo, publish without an ISBN kwa low content, then publication date hii sio lazima. Uh, hapa ni black and white, interior is white paper, unaacha hivyo size kumbuka kule tumeseti size ya kitabu chetu ilikuwa ni 5.5 kwa 8.5. Bleed ile ni no bleed. Nimekwambia bleed ndo zile yani mistari inakuwa inaanzia mwanzo hadi mwisho, yani inafunika peji nzima au karatasi nzima inafunikwa. No bleed ndo mistari inakuwa imeishia katikati pale. paperback finish, kuna glossy na matte. Unaweka tu matte kwa sababu glossy ndo kile kitabu kinakuwa kinang'aa sana. Unakuja kwenye upload manuscript. Manuscript ndo sasa <clears throat> yale maelezo ya ndani ya kitabu yale. Unakuja hapa una upload. Mfano mimi hapa tume tume hii inaitwa Jan Book Paperback una upload kwenye kompyuta yako una click upload, unasubiri imalize kuupload. ikisha maliza upload hapa itakuandikia successfully. Natakiwa usubiri sekunde kadhaa ili iweze kumaliza. Mm, ngoja E, unasubiri hapa inamalizia kuprocess process your file ukishamaliza utakuja stage inayofuata itakuwa ni book cover. Book cover hapa ni kutengeneza sasa ile notebook yako ile ambayo umeiandaa, unatakiwa itengenezee cover yake. Sasa kwenye kutengeneza cover hapa kuna njia mbili. Njia ya kwanza unaweza ukatengeneza cover kwa kutumia hii Amazon KDP yenyewe wana studio yao ya kutengeneza cover inaitwa Amazon Cover Creator. <clears throat> hii sasa hii uh, unatakiwa wenyewe wanakudizainia size ya ile cover. Wewe unachokifanya ni kuupload, una upload una upload nini, una upload ki una upload picha ambayo unataka utumie kwenye ile cover yako. Sasa ukija hapa um, click from my computer uh, <clears throat> sasa namna ya kupata hizi picha niwaeleze kwanza namna ya kupata hizi picha ambayo unaweza ukaweka kwenye cover yako. Kuna kitu kinaitwa Bookspot Sio Oxford. Anaandikia hapa, inaitwa pixabay.com. Ukienda huko kuna picha nyingi ambazo unaruhusiwa kuzitumia popote. Pixabay uh, ah, pixabay.com. Samahani um, unakuja hapa pixabay pixabay.com una search picha unayoitaka. Mfano sisi ile picha yetu ilikuwa ile cover cover cover ya kitabu chetu ni Jana Book for Girls. Naweza nikaandika picha, labda nataka picha ya msichana ndo ataniletea hapa ambayo naweza nikaitumia kwenye ile ile jano yangu ile ile notebook yetu. Unaangalia hapa picha ambayo unaona itapendeza kwenye nani yako. Mfano mimi naona hii ni sawa, <clears throat> naweza nikachukua hii na download ukisha download unarudi kwenye nani yako kwenye ile Amazon unachukua hiyo picha nitaonesha njia nyingine ya kuweza ku <clears throat> kutengeneza kutengeneza nani kutengeneza hizi hizi nini hizi njia nyepesi ya kutengeneza hizi cover book bila kutumia nguvu nyingi journal book holiday gift for girls au dialing James. Sana sana kwenye notebook watuwekagi jina, unaweza ukaandika idadi ya ya pages 120 pages size kwa hapa unafanya edit ya cover yako. Baada ya hapo, ukishamaliza uta click preview. Kuna video nita video inayofuata itakuwa namna ya kutengeneza cover page kabla ya kitabu chako, ambayo inakuwa ni standard kabisa kwa ajili ya kuposti kwenye kitabu chako, kawa ambayo inavutia kwa hiyo <clears throat> ah, hapa kuna maandishi sijayatoa kava yako ya kitabu itakuwa inafanana hivi ambavyo itaonekana hapa. Hii ndio njia nyepesi, ingawa cover haiwi ya kiwango kivile, lakini hii ndio njia nyepesi ya kutengeneza cover ya kitabu chako. Kwa hiyo unatakiwa usubiri hapo, inakuwa inakutengenezea ile cover, kisha maliza display hapo kama hivi. Kwa hiyo baada ya hapa tuna save and submit. ukiangalia hapa details zote tumeshaziweka, saizi ya kitabu, inania kitabu tumeweka Okay baada ya hapo tumetengeneza cover unakuja hapa una launch preview launch preview hapo ni ku una view kitabu chako uone kitakavyokuwa kinafanana kidogo kwa inaandaa kitabu chako ili uweze kukiona nani yako itatokea hivi <clears throat> cover book yako itaonekana hivi. Kwa hiyo wenyewe kule mtu akiweka oda wana printi hii cover book na ile paper book ambayo kwa ndani itakuwa inaonekana hivi. Hii ni mistari ya ile ile jana book. Kwa hiyo ni peji zetu mia na ishirini baada ya hapo una approve unaenda kwenye save and continue Hapa hatua inayofuata ni kuandaa kuandaa kuweka kuweka nini zile gharama za za ile bei ya kile kitabu. Hapa utaweka all territories kwa sababu unauza dunia nzima. Primary market amazon.com. Hapa kwenye bei utakiwa kuweka bei ndogo sana wala kubwa sana. Kwa unatakiwa unatakiwa uende kwanza kule Amazon uangalie vitabu kama hivyo kama ulichokitengeneza vina bei gani, then na wewe unaweka bei standard ambayo itakuwa sio chini sana na sio juu sana. Nimeona jana buku nyingi hizi notebook nyingi kule zinauzwa kama kama dola nne mpaka dola kumi wengine hadi dola kumi na tano. Kwa mi naweza nikaweka dola nne point pointi tisa ukiweka yenyewe itakalkulate katika rate ya nani nyingine ya nchi nyingine. Baada ya hapo utapublish your paperback. ukipublish inaweza ikachukua masaa kadhaa kuja kufanyaje kutokea katika katika nani yako katika kuwa kuwa approved mpaka ije itokee kwenye list ya vitabu vyako kwa hiyo paper back has been submitted hapa watai review naona inapokuwa inaonekana wakishamaliza kuireview wakishamaliza review wata ipublish itaonekana your book is live hapa itaonekana hapa itakuwa live kwa hiyo hiyo ndo njia nyepesi ya kuweza kutengeneza low content book kupitia bot. unaweza ukatumia ukatengeneza vitu vingi sana mfano nikiangalia hapa na nikuonyeshe listi ya vitu vilivyopo hapa music sheet, journal book, college road, blank page, blank with page number, monthly to do list, online shopping mm. Kuna weekly planner, birthday reminder uh, body measurement tracker birthday reminder driving journal day planner kwao ni vitu vitabu vitabu ambavyo wazungu wanapenda sana kuvitumia kuvitumia kutengeneza hizo nani kwa hiyo <clears throat> vitu ambavyo unatumia kutengeneza low content book. Kwa kuna book board ambapo utachagua nike unayotaka, ukishamaliza unaenda tu Amazon una upload kwenye cover page, utaenda pixabay.com utachagua picha unayoitaka then una publish publish tunasubiri review itafanyika ndani ya masaa mara nyingi ndani ya masaa ishirini na manne kama sio weekend inakuwa ishafanyika, kitabu chako kinakuwa live. Kwa unashauriwa kupublish vitabu vingi uwezavyo, kwa sababu huwezi jua kipi kinauzwa, kipi kitauza, kipi hakitauza. Kwa unaweza ukapublish vitabu kama hizi logbook ukapublish hata kumi kwa siku kama una muda wa kutosha. Thank you and welcome.